Chon So Jin akhirnya mendapatkan hukuman yang pantas ia terima atas kejahatan yang telah Chon So Jin lakukan selama ini. Pada episode 14 drama Penthouse, Chon So Jin benar-benar hancur dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Chon So Jin benar-benar tidak memiliki semangat sedikit pun dalam hidupnya. Hal ini karena Chon So Jin baru saja merasa ditipu oleh Sim Suryon yang melompat dan menjadikan Chon So Jin sebagai tersangka. Selain itu, Ha Eng Byul yang merupakan putri kesayangannya adalah merupakan orang yang akhirnya menghukum Chon So Jin. Dalam persidangan Ha Eng Byul benar-benar membuat Chon So Jin tak bergerak dan bahkan tak berani memandang putrinya tersebut. Ha Eng Byul kemudian terus membongkar seluruh kejahatan Chon So Jin hingga akhir. Namun Chon So Jin kembali harus menahan luka karena harus melihat putrinya bunuh diri di depannya menggunakan sebuah kalung. Chon So Jin pun menangis dan akhirnya diputuskan untuk masuk penjara. Di penjara Chon So Jin terlihat sangat stres dan tak bisa berbicara sedikit pun. Bahkan saat ditanya oleh polisi Chon So Jin hanya mengangguk dan geleng-geleng saja. Rambut Chon So Jin juga mengalami rontok parah karena saking stresnya Chon So Jin. Chon So Jin benar-benar terlihat tidak memiliki gairah hidup karena tak ada yang bisa dia lakukan lagi. Haeng Biul satu-satunya orang yang membuat dia semangat sudah meninggalkannya dan memilih hidup dengan jalannya sendiri. Hal itu kemudian membuat Chon So Jin stres berat dan benar-benar putus asa. Chon So Jin kemudian memotong pendek rambut miliknya dan diberikan kesempatan untuk melihat Haeng Biul. Namun Chon So Jin tidak menemui Haeng Biul dan hanya melihat Haeng Biul dari jauh saja. Chon So Jin hanya ingin memastikan jika Haeng Biul benar-benar telah bahagia dan menjalani hidup dengan layak. Setelah memastikan jika Haeng Biul benar-benar hidup dengan layak, Chon So Jin kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sambil menatap ke arah Haeng Biul. Chon So Jin melakukan bunuh diri dengan sebuah catatan permintaan maaf kepada Haeng Biul dan meminum banyak obat. Chon So Jin pun akhirnya meninggal dunia dan meninggalkan Haeng Biul selamanya. Chon So Jin benar-benar telah mendapatkan hukuman yang setimpal untuknya, karena tak ada satu orang pun yang bisa membunuhnya kecuali dirinya sendiri.